අයිබෝවන් හැමෝටම එකම ජයවෙන්න්නවන සුබවෙන්නවන පරිස්සමින් ඉන්නවන එක තමයි අපි හැමදම කියනද හරි හැමෝම දන්න ආදරය කරන චරිතයක් අපිට අදවසද අහම්බෙන් අල්ල ගන්න හම්බ වුණ ඉතින් විනාඩි කිහිපෙකට හරි පොඩි චට්ටයක් දාන්න මේ අවස්ථාවට වෙන් කරගන්න අවස්ථාව ලබාදුන ස්තුතියි මේ තමයි රශ්ිපපා සන්දීපනි අයිබෝවන් අයිබෝවන් අයිබන් අයිබන් <laughs> ඇත්තර මෙහෙමයි අපි හැමෝගෙම ප්‍රොෆයිල්ලේ ගතර පස්සේ ඒ ප්‍රොෆයිල්ලේ අපි කරන කියන වැඩත් එක ලස්සන වෙනවනි දැන් ඔයාට මොකක්දෝ මන්දන්න එක පෙර වාසනාවකට මේ වේදිකානාට නාට්‍ය රිංගගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා මේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් එතුමාගේ මේ වේදිකා නාට්‍ය පදනමේ හිටියනේ මං හිතුවා මේ මම මේ කතාව ඇත්තටම අවසල ගන්න හේතු උනේ මේ මෑත කාලේ එන අය අතරට මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් පොඩක් අඩුයි හැබැයි ඔයාට මොකද්දෝ දෙයකට ඒක හම්බුණා පොඩ්ඩක් ඒ මතකේ පොඩ්ඩක් අවදි කරගෙන අපේ කතාබහ පොඩ්ඩක් අපි අරගෙන යමු ඉස්සරහට ඔව් මං හිතන්නේ මං ගොඩක් වාසනාවන්තයි මොකද මට හිටියා හොඳ වාසනාවන්ත සහ දක්ෂ ගුරුවරියක් ඇය ගංගා පරණවිතාන ඇය මේ එදිරිවීර සරචන්ද්‍ර පදනමේ සාමාජිකාවක් ඉතින් ඇයටතේ තම ගොඩක් කුඩාකාරි තම රංගනය හදා හැදෑරුවේ ඉතින් මම ගොඩක් හොඳට රංගනය හදාරල තියෙනවා ඉතින් ඒ ඔස්සේ තමයි මම ටෙල්නාට කලාවට එන්න කලින් මම මේ වෙලාවේ ලලිතා සනචන්ද්‍ර මැතිනිය මතක් කරන්න ඕනේ මට සිංහ බහුනාට සිංහ සීවලී චරිතය රඟපාන ලැබුණේ ස්කුල දොළහ වසරේ මේ කතා පොඩ්ඩ මේ හාර ලවසල ගන්න ගොඩක් කට්ටිය නොදන්න දෙයක් නිසා රයි ඔව ඉතිං ඒ ඔස්සේ තමයි මම ඊට පස්සේ මන මේ පේමතෝ ජාතිසෝකෝ හස්තිකාන්තමන්ත අතරේ රත්නාවලී මේ කියන්නේ වුණාට ප්‍රධාන චරිත රංගපාන ලැබුණා ගොඩක් අඩු වයසකදී. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වාසනාවන්තයි මේ අවස්ථාව හැමෝටම හම්බෙන්නේ. ඒ පන්නරය ඔස්සේ තමයි මම ටෙලිනාට්‍ය කලාව සහ සිනමාවට දැන් සම්බන්ධ වෙලා. රයිට් හරිම සතුටුයි. රංගන ක්ෂේත්‍රය විතරක් නෙවෙයි නර්තන ක්ෂේත්‍රයටත් අයිතින කියන්න දෙයක් නැහැ නේද? එතනින් ගියාට පස්සේ මේ නිවේදිකාවක් ඉදිරියට කටයුතු කරා කියලා මට පොඩි කාලේ පොඩි මතකයක් තියෙනවා. ඔව් නිවේදිකාවක් විදිහට මම වැඩ කළේ ඉස්කෝලේ 7 වසරේ ඉන්නකොට. ඒ ඉඳාම මම ඒලෙවල් කරනකම්ම ළමා පුවත් ඇතුළු ගොඩාක් ළමා ප්‍රෝ කියන්නේ අපි කියන කිඩ්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා ළමා වැඩසටහන් ගොඩක මම නිවේදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මුලින්ම කැමරාව ඉස්සරහට මම ගියේ. ඒක ඒ අත්දැකීම ඔස්සේ වෙන්න පුළුවන් මෙච්චර දුරක් ආවේ. මේ මේ මේ ජීවිතේ අඩුම කාලයකදී වැඩිම අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙන කෙනෙක් තමයි ඔයා. ඉතින් මේ මේ කාලය තුලදී ඔයාට හම්බෙච්ච රඟපාන්න ගියාට පස්සේ හම්බ වෙච්ච ඔයාගේ හොඳම පාර්ට්නර් එහෙම නැත්නම් හොඳම ආදරවන්තයා කියලා අපි කියමු කවුද? ආදරවන්තෙක් පාට්න කියලා අපි කියමුකෝ එහෙම කෙනෙක් එහෙම කෙනෙක් එහෙම එක්කෙනෙක් කියලා නැහැ ගොඩක් අතෝතින් හැමෝම සහෝදරයෝ වගේ මට එහෙම වැඩියෙන්ම කියලා එක්කෙනෙක් නෑනේ තාම හම්බෙලා නෑ ඉස්සරහට හම්බෙත් දන්නේ නෑ වැඩක් කරන්න ගියාට පස්සේ රඟපාන්න ගියාට පස්සේ ඒ වැඩේ එයත් එක මට ලස්සනට පිළුවට කරගන්න පුළුවන් පොඩි අමාරුවක් නෑ පොඩි ගතියක් තියෙනවා. අර එහෙම එහෙම එහෙම අර විශේෂයෙන් ඇත්තටම තාමට එහෙම මෙම් කියන්නේ හැමෝම මට එකම මට මේ ඉන්නේ අර විශේෂයෙන් කියලා එහෙම එක්කෙනෙක් තාම හම්බුනේ නැහැ. එහෙම නිසා මට අර ඒක එක්කෙනෙක් කියලා කියන්න අමාරුයි. අපි ගත්තොත් යෙහෙලියක් වශයෙන් ගත්තොත් මිනු කියන ගොඩාක් කල් ඉඳලා මගේ හොඳම යෙහෙලිය. ඇයි තමයි මට කලාවේදී හම්බුනේ හොඳම යෙහෙලිය. රයිට්. ඇත්තටම කියනවනම් මේ විනුත් මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මේ තිබුණ අපේ ෂායිෆ් එම් එකේ කූල් ස්පොට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකත් මතක් කරන්න ඕන. ඔයත් ඉස්සරහට සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. මේ ජීවිත කාලේ කාලේ අමතක වෙන්න ඇති බොහෝ සිද්ධවීම් ඇතිවාට පොඩ මතක් ගල මතක් ආ මේ ළඟ මට දැන්නේ මතක් වුණේ මෙයාට අවුරුදු 30ක් නෑ. ඒක මං ඔප්පු උනේ වැක්සින් එක ගන්න පොලිමේ ඉඳලා ඒ අත්දැකීම පොඩ්ඩක් කිම කොහමද වැඩේ කරගත්ත පස්සේ? ඔව් නෑ ඇත්තටම මේ ජනමාධ්‍ය අය වගේම මේ රංගන ශිෂ්ත්‍රයට මේ වැක්සින් එක ලබා දෙන්න ගිය අවස්ථාවේ මම ගියා. ඉතින් මම නිකන් ඩෙනිම් එක ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳගත්තාම ගොඩක් ලට මම පොඩියට පේන්නේ. ඉතින් මාව දැක්ක ගමම ඈතින් දැම්ම ඔයාට නම් 30ක් නෑ නේද? ඔයා යන්නේ කියලා එහෙමම කිව්වා මට. ඉතින් ඒ විදිහට මම වැක්සින් එක ගන්න ගියත් ප්‍රතික්ෂේප වුණා. <laughs> <laughs> ඔහු ඉතින් බලන්න වැැක්සින් එක ගන්න ගියත් ඉතින් අපිට හෙම තමයි වෙන්නේ ඕනා <laughs> කරන්න අර හරියට දන්සලක පෝලිමට ගිහිල්ලා පෝලිම ඉදිනිදර තමන්ගේ තමන්ගේ <laughs> වාරය අනකොටම යන්න කිව වගේ කත්තමයි මොනාගන්න දන්සල් වෙදරන හු ඇඳල තියෙනවා ඒක හොඳ කන්න පුළුව මට හොඳට කන්න හුලා මම ජීවිතය හොඳට ඉඳපු කෙනෙක් මම සරල කෙනෙක් මං එහෙමර මවා ගත දේවල් වල ඉන්නේ නැහැ. මම ඕන කෙනෙක් එක පාරේ දැක්කත් පහු ඒ කියන්නේ පුංචි කාලේ යාළුවෙක් දැක්කත් මම පාරේ කෑ ගහලා ආයි කියලා කියනවා. ඒ මගේ හැටි. තාම බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉඳලම නැද්ද ඉඳලා තියෙනවා කීදි නැද්ද ඇතරම කිවොත් එක්කෙනයි <laughs> මොකද මට එහෙම ඒ පැත්තරම වැඩිය නෑ <laughs> ඒගැන ඒ පැතර වැඩියන ගැන්න මට එච්චර එක ගැන හෙම ලොකු ඇම්කක්ද කියන්න එකම හරි බයයි සහ මගේ දෙමවපය කොල්ලට දෙමපිය ගොඩක් ස්ට්‍රීට් ඒක නිසාමට ගොඩක් කල් හිට බොයිෆන් කෙනෙක් නැතුව ඊට පස්සේ තමයි මැති කරගෙන කම්මුණේ ඉතින් හෙම තමයි එක තමතියෙන <laughs> ඒකම ඉස්සරට කියන්න <laughs> ඒකන යාමද මැරි කරන්න <laughs> ජීවිතය මොනදේ හැමදේ වෙනස්සෙන සුළුයි ඉතින් ජීවිතය අපි කැමති අපි කැමති විතරම දේවල් සිද්ධ වෙනන නමුත් හෙට දවස ගැන එහෙම දන්න වෙනදේ මම් බාරගන්නවා ඒ මගේ හැටිය ටික්ටොක්ල වැඩිය නෑන ටික්ටොක් කෙනෙ කෙන ටික්ටොක් ෆෑන් කෙනෙක් මේ මම බලනවා නමුත් ඒ පැත්තෙන් ගොඩාක්ලොකු ටයිම එකක් මට කරන්න හිතෙන්නේ නෑ දන්න හැම බලන්න ආසේ කරනගේ කටෙන්ස් බලන්න හරිම ශෝකේ පලට්ෆෝර්ම් එක ඕන කෙනෙට තමන්ගේ හැකියාවන් ගෙනයන්න මම වැඩියකට නෑ රයිට් හොඳයි කරන කියන හැමදේම ලස්සනට පිළිවට සාර්ථක කරගන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මොරටුව කියන කලා පුරවරයක තමයි ඉන්නේ නේ අනිවාර්යයෙන්ම රයිට් ඔකේ බොහොම ස්තුතියි ගොඩාක් ස්තුතියි ශාය FM එකට මම සුපතනවා ලංකාවේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය FM චැනලයක් අපිත් පුංචි කාලේ ඉඳලා පියන්නේ ඉතින් ආය ශාය FM එකට දිගින් දිගටම මේ විදිහටම තව චිරහත් කාලයක් වැජඹෙන්න ලැබෙන්න කියලා මම ආදරෙන් සුබ පතනවා හොඳයි බොහොම ස්තුති බොහොම ස්තුතියි මේ සෑහන කාර බහුල මොහොතක හදිසියෙන් අල්ලගත්ත ඒ විනාඩියේ පිටි ගොඩක් දේවල් කිව්වා කටිය නොදන්න ගොඩක් දේවල් කිව්වා එමනම් සුබ වතනෝ හැමදේම ලස්සනට පිලෝඩ් කරගන්න ශක්තිය ලැබේවා එකෙම්ම ජය වේවා ජය වේවා